俺見るさえできない。 <laughs> ああ シャインマスカット何何房食べれるのあと2つこれはもう自由 OK、うん、涼しいところがいいうんどうするこっちにするうん 大丈夫 <laughs> できない。俺できない。俺、虫一番弱いから、無理。ああ、怖い。 俺もできないよ本当にできない俺見るさえできないああああ汗が 俺も嫌いですよ怖かったです <laughs> あれ怖かった怖かったです皆さん虫大好きですか別に大好きとかじゃないでしょもう私は無理ですね怖いあ無理だったねあれまもなく左方向です come for granted with a wedding ring. Oh, there must be more. There must be another way. There must be Different things in different ways. There must be love. There must be a reason. And a little bit of faith has got to come my そう信玄餅信玄餅の包丁に来ましたそっちアイスはそっち 信玄餅ですすごく有名な信玄餅こっちもちもちで信玄餅の味の一カットですちょっと食べてみたいと思います美味しいああどうすごく濃厚すごく好きあそうはい美味しいうん ちゃいましたはいちょっと食べてみるねはいおまためちゃくちゃ濃厚だねうんこれが信玄餅わかんないね うん、美味しい美味しいうん今撮影撮影しなしながら食べてます撮影しながらねあ美味しいねうん信玄餅とソフトクリーム一緒に食べたらなんか種類の食感あっていいねいいねうん おご美味しいね美味しい黒蜜もちゃんとあるしねうんきな粉もあるしうんキトカットもあるしうん All your hopes are now あこういうの大好きなんだけど何ですか皆さんに見せてくださいアンドーナツ不揃いうん480円ですいいねせっかくだから何か買って帰ろうそうだね何買う信玄餅買いたい 新年餅入ってるパンあ美味しそうかもじゃあ買いましょうかうんじゃあこれ買ってください普通に一房買えば1600円だよ1600円だねすごいこれさっき 3, 3房食べたから元は取れたね多分取れたと思います うん、かな高いねやっぱりねうん高い <laughs> こんばんはサムです帰ってきました帰ってきました疲れたねそうですねどうした元気いっぱいじゃんいやぶどういっぱい食べたからうん元気ですはいしばらくいらないねぶどうね、はい、どうして取り直してるんですか えっとね一番の原因は何だろう、うん、設定ミスなのかピンマイクの調子が悪いのかちょっと分かんないんだけど声がねちっちゃくてね聞き取れないのね、なので、うん、お家に帰ってもういっぺんね、うん、撮り直ししてますはいまあ残念ですけどでも大丈夫です、うん まあ、じゃあ今日の旅行一日感想皆さんに教えてください蚊に刺されちゃったいっぱいもう嫌だかゆ <laughs> いうんここは全然刺されなかったからうんよかったです楽しかったです <laughs> これねああれねもう最悪、もう触れないしもう気持ち悪い 二人とも叫んでましたね <laughs> ちょっと控えめにしてた今日 <laughs> 周りに人がいたから <laughs> うん、うん、でもそれで楽しかったです、うん、まあね、はい、暑かったしね、うん、でじゃあ信玄餅はどうでしたかあのソフトクリームについてる信玄餅しか食べなかったんだけどまあ美味しいよねそう すごく美味しかったです、はいうん、ソフトクリームの組み合わせがね、はい、いいねもちもちした切れ餅とアイスクリームクリームでもちもちはいはいはいはいはいはい、じゃあ今日の動画はこの辺ではい、じゃあこの動画好きだったら、うん、はいいいねあとチャンネル登録お願いしますはいコメントと、はい シェアもお願いします、はい、よろしくお願いしますそれではまた次の動画とライブでお会いしましょう、うんはい、またお会いしましょうね今日は早く寝るよはいバイバイ、はい、バイバイ <laughs> またね